hafi buri kibi cyose kiri ku isi uyu munsi cyazanywe n'abantu uratekereza ko bishobora guhinduka ewe data we data we ubundi iterambere ni ryiza pe umuntu wese yishimira iterambere dore noneho nka kundi usanga muri yikundanye n'undi akavuga ati uzanjyane dubayi <laughs> ahubwo sohokana rero ubu utaragera muri dubayi bumva ko nta kintu yakoze cyane rwose hagati wanjye rwose uriya nta rukundo afite umuntu utangira na dubayi umuntu utantembereza ariko dubayi bakurikiraho iki bakurikirayo ubundi mbere na mbere uriya mucango uriya mucango wa ariko nanone na za ndogobe bagendaho eh, cyane eh, aravuga ati nshaje tutagiye duhetse ifoto ya hariya hantu utayipositinze umuntu abibona ariko ukibaza mu rwanda ko dufite ibindi bintu byiza nyaburanga ko hari ibirunga ko hari imisozi n'ibindi kubera iki harabura ikintu tugira natwe nka dubayi ahantu hameze nka kuriya cyane wana umucanga urahari igisenyi ku mazi turawufite kujya tugafata umucanga hariya noneho haba hasigaye tukazana buke tukavanga n'uwacu hano ku dufata ingorofani esheshatu za dubayi tuba n'eshatu kuri icyo kigereranyo zina cyane tukawucana tukawucana tukawucana ntabwo wawucagura ngo uvuge ngo uyu nguyu ni uwahana umucanga tujya twagize gute twawubonye urahari igisigaye turibaza ngo indogobe zizava he twifitiye inka zacu nyarwanda rwose gutereka ikimasa hariya ko dufite ibimasa bigenda bihinga kandi babyicayeho cyane kuki badafata inka ngo bazishyire hariya ku gisenyi none abantu bajya bazigendaho kandi ku bushobozi bwabo uko bungana eh. bagashyiramo n'ihene cyane ushoboye bishoboye kwishyura amafaranga runaka akagenda ku ihene ariko ubwo viyayipi ni ukugenda ku nka eh, ikimasa akuze kubona nk'umuntu nka noresi yicaye kurumasa sha kurumasa sha ngo rumuzangutsa rumuzangutsa ubona kareba bifataniye ku rutugu bameze baryoshye ibi bitari ubushobozi bw'umuntu uri kubona jilese ntore ku rusekurume reba shani mbati ku ihene agenda bazenguruka hariya avuga gake gake inagiye kurya ubuzima urumva ko agenda kose ba bazungu bavuga ngo bajya ngo mu birunga honyine honyine ngombo yajya aciye ku mucanga akabanza akavuga ati nanjye ngomba kurya ubuzima hano kandi kujya bacukura kujya azajya hamanuka hakanazamuka nk'uko ubona n'amadodani cyangwa za dodo bwanjye cyane ku buryo tuvuga tuti turinjiriza mu bwiza nyaburanga ubu n'ubu ariko na gisenyi twinjize nako yabaye dubayi na dubayi nako eh, yacu dubayi yacu mu rwanda eh, twinjize cyane si ibintu byiza pe ni agatekerezo kacu bwite bwite rwose bitari ibyo ibi rwose bigomba guhinduka bigomba guhinduka